美声唱片第四期嘅两只流星唱片，富情广府大曲一载姻缘先啦。 fun.

残生啊灭人那亡，我当乞取灵阿珠，为你解除病。 有次上路啊，春啊陰啊啊，一再伴受誒為民亂虛寒。 不过，已生情感啊。 一枪。 因见明牙花，将毁财色苦的花人。佢话你病入高肓，一再变除黄牙

背一宿，哪 血泪翻翻流，堪枕啊望天连催眼前人莫使芳心长，抱憾都未到曲中啊，弦断又何止粉碎焦琴啊！ 待我书卷眼，再焚香，跪恨神灵，念后人。哎呀，哎呀，哎呀！ 话情根原是恨，焚香扫墓都愿为憎啊！